Saluton cara e kai bonvenon al mia nove episodio. Mi esta sen la Flevo Parco hodiau kai hailetas. Do tio signifas che la vetero estas ie la uh, uh, nula nivelo do. Bone, kion fari? do shainas che la per tempo hodione volas eh, montrici tutte ne gravas intertempe resto con ni cum medito con ni tanco kai mi presco forgesis mi volas danki ciu in homo in cheo i bon desiris al mi felicia naskich tagon eh, hierau char eh, estis pli ol ducent la plei multo estis esperantistoi sed mi ricevis bon desiro in en multa linguoi kai tio vere estis eh, bela sperto por mi do de nove resto con mi Saluton kai bonvenon al Janova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur komenco eh, de lettero al Theophil Cart, o Cor, per eh, pli francesa pronunzo, pardono la Franza, linguano e chiui auscultas mian fushan, pronunzo della Franza. Cai citiu letter comenzo trovigias uh, eh, iepagio quincent tridectu. Cara signoro, char, cia, respondo de mia flanco al via circulera lettero kiel ein sin la respondo estus scribita el vocus ce la leganto e la supposon che inter mi kai vi existas ia mal contentezo tial mi decidis tutte ne respondi mia comprene la rilato inter Zamenhof kai Theophil Kar estis tre bona kai sen problema facte Li estis uno el la unuae linguistoi, mi diras profesiae linguistoi, cioi subtenis Esperanton dum uh, la criso de la tiel nomata Ido Schismo. Cai lia nomo, la nomo de Teofil estas ligita alla fraso ni nian sulcon, che donis, ni uh, diru, directon alla tiama esperanto, communumum kai movado. Do estas interesse al mi rimarchi la zorgon fare de Zamenhof rilate ala eblai efficoi de respondo lia, cae giuste protio li evitis respondi. Mi devas diri che mia aliro generale estas ciam respondi al homoi, cer uh, shainas al mi malgentila ne tion fari. Sed, retrorigarde, quelc foie estus estintus facte, pli sage tute ne respondi. Giuste pro la chialoi cio in Zamenhof clarigas trebone in citiu lettero. Do la instigo cum diti hodio estas pri la opportuno cae ne opportuno respondi quelc foie en malfacilae situazioi alla comunicoi. Dankon pro via atento, gis morgau, cae, chi el ciam, antauen sen fine.